首先，姓名，我叫卡萨黄浩源。呃，出生日期，一九九七年二月十四日。血型，A 型。你的性格是什么？嗯，性格比较比较好吧，就很温柔。呃，最喜欢的颜色是？最喜欢颜色应该是红色。最喜欢的食物是？这个根据我最近喜欢吃什么，个最近的话应该是肉蟹煲。 我我个人不怎么喜欢零食，但硬要说应该是薯片吧。那你空闲的时候会做什么？空闲时候就听听音乐，看看动画。力量来自于哪里？ <laughs> 力量来自于睡觉吧。你小时候的梦想是？ <laughs> 小时候的梦想希望能变得很有钱。 <laughs> 如果不做职业选手的话，你会做什么？嗯，这个我倒是还没有特别去想过。 如果能重新出生的话，你也会做职业选手？嗯，可以的话还是会做吧，因为毕竟是我一个很喜欢，一个算我自己的一个兴趣。下一个就是玩呃 L O L 的时候的一一些习惯。呃，就相当于如果是打乱卡嘛，然后是按那个，就我会帮队友把上中上中上野中下辅助这样排好。 今天干上习惯吧。你最喜欢的英雄是什么？最喜欢的英雄现在应该是瞎子。嗯，理由呢？主要玩玩起来很帅吧。最讨厌的英雄是什么？嗯嗯嗯，应该没有。OK，那理由。 感觉影响就都差不多吧。最喜欢的皮肤是。方 plus 的虾虾子皮肤。小虾的你给给给给！你第一次玩 LOL 是什么时？第一次玩应该是 S 三的时候，S 三末期开始玩的，就跟朋友一起去就网吧开黑嘛，就跟一起去网吧玩的。你第一次定位赛的？ 一次定位赛到了，好像打到了黄金三把，印象中是黄金三。你最喜欢的职业玩家是？嗯，就是选手是嗯。最喜欢职业选手是厂长。你在 TES 里面最喜欢的选手是？最喜欢，其实我就我每个选手都很喜欢，但硬要选一个话，我选 K 皇。所以作为 TES 一员，你对于哪里比较满意？就团队氛围很好吧。 因为我觉得，就大家不管是输赢比赛，我们的气氛都挺挺高涨的。对哪里有不满？嗯，就队员比较皮嘛，训练赛很很常浪掉。我我我自己老了，我我对这个比较较真一点。一天中最幸福的时候是睡前偷懒的时候。 <laughs> 最喜欢的音乐是？其实有很多哎，但就是我自己有个歌单。 喜欢的电影，《功夫》少沙足球》啊。嗯，还有一个是职业生涯中最让你印象深刻的回忆是什么？一八年的 N s i N s i 吧，因为那时候夺了冠嘛，就觉得是自己打职业来最巅峰的时候。职业生涯中最艰难的回忆，嗯，其实还挺多的。硬要选的话，还选不得，还现在有点选不出来。有什么喜欢的别名吗？外号？ 所以我打贼到现在别名很多，我现在应该挺喜欢雷达哥的。你选择玩打野的原因是？因为刚开始是玩中路的，然后后来看朋友玩瞎子觉得有点帅，然后就就跑去玩瞎子。了。你最想和哪位选手来一局呢？嗯，最希望应该是厂长吧， <laughs> 但因为我好像打职业，我好像打游戏，我到现在没有跟厂长对过。 对过野吧，就有点可惜。嗯，会觉得自己是历代最强打野吗？嗯，那 <laughs> 那肯定不是啊，我感觉我是历代最混吧。人生中最想删除的黑历史？嗯，这个好像还真没有，因为反正黑历史已经够多了，删不完了。偶尔会看自己的视频吗？嗯，我、我有时候会看一下那个麦克风吧，就是我们自。己。 喜欢看的就油管或者是其他的视频，应该也没有，平常就听听音乐。你喜欢看谁的直播呢？抖音应该小天吧，因为我觉得他们两个直播特别有趣。大约是你是地闪还是 F 闪？我是 F 闪，就这游戏本来因为 Flash 就是 F 嘛，本来就该放在 F 啊。就对地闪的人说一句话呢？就你们怎么这么喜欢这么叛逆啊？ 除了日常之外，你最想做的挑战的事是？嗯，我想挑战一天所有的事情。你是想回到 L L 哪个版本？那个，绿色眼睛还在版本吧？我觉得那个版本玩的特别开心。那个绿色打一刀眼睛？嗯，就删除了的装备中你想要再次复活的装备。就应该就是那个绿绿打一刀就能插眼的。 让人意想不到的人际关系吗？这关系好像有点复杂，不过应该还蛮多的，就感觉多少讲不完。 <laughs> 就想对十年以后的自己说些什么？嗯，呃，保保重一下身体吧。 <laughs> 呃，想对全世界喜欢你的粉丝们说些什么？嗯，就卡萨会继续努力的，然后希望大家继续支持我。 你作为你现在做完这个快问快答的感想是什么？呃，这快答怎么那么长啊？